waxaan doonayaa soomaaliya waa lagu soo duulay dalka soomaaliyeed ee maanta u hiroobay inay istoortaan deganaansho iyo xasilooni siyaasadeed si ay u helaan waa lagu soo duulay yaynaan warmoog noqonin aynu ogaanno xaaladda dalkeennu ku sugan yahay waxaa socday baryahanba duulaan tartiib tartiib ah oo xadhkaha soo goostay iyo faragelin qaawan iyo khalkhal amni oo ay kenya dalka soomaaliyeed ku wado la garab taagnay baryahan dambe oo dhan markhaati ah ka ahaydeen markii dalka soomaaliyeed iyo dadkiisu isu yimaadeen oo ay dooneen khayraadka ay leeyihiin inay ka faa'iidaystaan shirkii london waxa ay keeneen dood cusub oo ay dhulkeenna ku murmaan oo ay baddeenna ku murmaan oo ay yidhaahdaan waa xadgudub dhuleed waa duulaan dal lagu soo duulay dabadeedna ay u yeedhaan safiirkoodii iyagoo diidan horumarka iyo horukaca dalkani uu samaynaayo si xaaladda loo dejiyo madaxweynuhu safar buu ku tegey kenya inuu kala hadluu dhegaysto waxa ay walaalaheen ka cabanayaan oo ay ka mid ahayd wajeer oo caqabad ku ahayd safarka madaxda soomaalida in laga qaado dadku isdhex galaan isu socodka la furo arrinta la dejiyo nabadayn iyo odayeyn la sameeyo maadaama geeskan afrika aynu ku wada uumanahay xiriir diblomaasiyadeedna la sameeyo oo midhodhal ah oo caafimaad qaba xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeedna markii ay rabaanba oo diblomatic bassabort sitaa inay ka degi karaan erboodka nairobi markii heshiiskii la saxeexay wax yar kadib waxaa markhaati ka ahaydeen wasiiro iyo xildhibaano lagu bahdilay erboodka nairobi habeenna u hoyday dib loo soo celiyey soomari kamaydaan ahayn waxaa kala ogeeyeen dacwadda badda oo gardarro ah oo gardiid in badan ay ka tahay kenya oyna ka soo qeybgelin ama marar badan ay dib u dhigtay codsatay in dib loogu dhigo eh, ku garnaqday sababo marmarsiye ah arrimahaasoo dhan ah duulaan dhulkeenna lagu soo duulaayo waxaa dheereed burburin dhaqaale iyo hanti dadweyne hormuud taawarrada ay leedahay marar badan in ciidanka kenya uu burburiyey waa ka warqabteen marar badan iyadayna cidna ogeysiin in ciidanka kenya ay ka baxeen dalkeenna oo ay iskaga dhaqaaqeen si lay inoogu loogo kooxaha nabaddiidka ah markhaatibaad ka ahaydeen intaasoo dhan waxaynu muujinaynay dulqaad dabacsanaan iyo innagoo ilaalinayna jaar wanaagga walaaltinimada iyo nabad ku wada noolaanshaha geeska afrika in geeska afrika colaad iyo xiisadi ka taagnaato innaga laynooga sheekayn maayo waan soo marnay waan soo aragnay dhibka ay leedahay ha yeeshee waxa ay keenaya sii wada mar walba in cadaadis xaddhaaf ah ay samayso waxaa ka warqabtaan walaalkeen in ay culays ee madaxweynaha jubbaland culays xaddhaaf ah ay saareen kuna dirqiyeen kuna cadaadiyeen in uu dood cusub ka keeno heshiiskii qaybta uu ku lahaa waxna uu ka saxeexay ee toddobiyo tobankii sebtembar markii waxyaabahaasi oo dhammi ay dhaceen markii ay kenyaanku alamtaro soo dhaafeen waxaa qasab inagu noqotay in aynu safiirkeenna u yeedhanno xidhiidhka diblomaasiyadeedna si rasmi ah xalay ugu dhawaaqno laga bilaabo maanta inaan u jarnay garnaqsi madaxweynuhu hogaamin doonaa ashkato dheer baanu dowlad goboleedka igab aanu u qornay jabuuti la isugu degi doono garnaqsigeenna la tegi doono gardarrooyinka guracan ee ay keniya inagu wadana lagaga garnaqsan doono waa maan guracan iyo garasho jaan in mar walba daandaansiga sidaasah ee naf ah ee nabad ah ee dhaqaale ah ee nolol ah ee siyaasad ah ee faragelin ah ee madaxweyne ku-xigeenka kenya maalintii dhaweyd fagaaro madal furan uu kaga hiraabay